Привет, мои лего-фаны! Сегодня снова с вами я, Лего Бой Стар. Сегодня я продолжаю собирать робота из игры War Robots. Сегодня я соберу самого большого робота по имени Титан. Сейчас я его разберу, а затем соберу его для вас без инструкции. Nale. Холод готов. Сейчас я расскажу вам о нем. Это миниган справа и слева. Это защита минигана справа и слева. Это крупнокалиберный многоствольный пулемет. У него очень защищена голова, у него очень классный дизайн, он очень большой, широкий, у него есть суперсила, сила когда он ее активирует, все вокруг на 150 метров Надеюсь, вам понравились мои видео. Смотрите их на моем YouTube-канале. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!